Yot uyda yar, yar buldi Oy alam can can alam Yor o'zgaga yar buldi Oy alam can can alam Yar ge oxir yetmez mu? Vidalaşıp gitmez mu? Yarıya ahım yetmez mu? Vidalaşıp gitmez mu? Yengeler hoşyar bul Oy alam can can alam Yengeler xiyar buldi suyanganim sarqildi voy can jon alam suyanganim sarqildi voy can jon alam وای علم جان جان علم